始まりました少量チャンネル翔太ですりです少量でーす今日ははい暑いよね <laughs> 暑い暑いよね暑いのよアイス食べたくない食べたい買ってきました <laughs> 今回の動画なんですけれども、うん、アイスキスチャレンジ アイスキスチャレンジっていうのが、最近なんか流行ってきてるんだよね。うん、動画でね、うん、で、僕たちも暑いし、キスしたいし、やっちゃおうということで、はい、今回はやっていきたいと思いまーす。で、今回はですね、うん、6つのアイスを準備しました。はい、で、翔、うん、ちゃんが3個、僕が3個、まあ、相手にわからないように別々で買いに行ってきたので、それをね、食べて、チューして当てるっていうゲームやっていきたいと思います。思います。 さあ、早速アイス持ってくる。うん。終了。はい、持ってきました。はい、1個目うん。こちら。これを食べていきたいと思います。これもう、あれかもしれない。おいにでバレそうな気もする。ああ、うんうん。嗅いだことある匂いだぞ。いくよ。うん。うん。 甘いなんでしょうええー、 <laughs> 難しいなわかんないもんわかんないね <laughs> でもね、うん、匂い嗅いだことあるんようんうんうんうん <laughs> えっとねなんでしょうこれはリップスティックより難しいねああそうなんだえっとアイスの実あアイスの実すごいいいじゃんいいじゃん これ匂いでももうちょううんうんうんそう匂いでも分かったのうんうんじゃあ次これちょっと、うん、ちょっとじゃあ次翔ちゃんが、う持ってきて、うん、じゃあ続いて僕が持ってこようと思います、はい、じゃあ目隠しして待ってますよいしょじゃあ続きまして僕が用意したのは、はい、これですはい まだ開けてないっすあ <laughs> なんだろう匂いはあんまりないかも全然なんか匂いしないで食べるねはいなんかシャクシャクしてんねうんこれは難しいんじゃないかしら何の味もしない <laughs> 食べてる途中でちょうだいチューちょうだいチュー な、んか、うん、食べたことある気がする。ほんとうん。じゃあ、どうする正解言う言う。じゃあ、正解を。どうぞ。あずきバー。おー、正解あー正解正解。なんかね、あずきの味がしたの。うん、食べる。食べる。やられるやつやね。そう、か、めっちゃ硬いんだよね。びっくりした。ひょにょ。はい、目隠して。はい、目隠ししました。次は次はこちら。うん、何の音だああ。うん。 うい <laughs> スプーンでしょうんでもね、これね、まあなんか仕草というか、音とかあと匂いとかで分かりました。うんうんうんうん、もう分かった分かった。はい。分かったけど、もう一回注意するもう一回注意しようかな。うん、ん。美味しい。分かった。じゃあ、はい。いきますね。はい正解は、はい。スーパーカップ。 ペンパーン、えー、バニラ味までわかるわかるわかるわかる。うん。うん。うん。うん。おいしい。いらない。お <laughs> いしい。はい。わかりましたぜ。うん。うん。はい、次。次。俺の番ね。はい。トゥルトゥトゥパンパン。さて、じゃあ次はこちらですね。これを開けていきたいと思います。はい。なんだろう。いただきます。今回もなんかそんな匂いとかしない。 はいはいはいはいびっくりした当てますはいこれはもうチョコレートのやつで、うん、パルネお正解イエーイ美味しいよ美味しい食べるうん、うん、うまいうん美味しいうんじゃあ次僕が用意したアイスラストねはいはいはい、うん、何でも美味しそうに食べるね <laughs> 美味しかった美味しかったうん取れた終了じゃあ次ラストはい俺かうんやめてそれは気持ち悪いじゃあ取ってくるようんでもあれだねなんか、うん、案外わかるもんだね案外わかる続きまして用意したアイスはこちらで みんな大好きうわうんうんわかんないかも結構難しいぞこれこの音とかうんうんうんうんうんうんおいしい 美味しいけど、うん、わかんないな。商品名俺。みんな大好き。みんな大好き。もう、よくみんな買ってる。うーん、わかんないな <laughs> もうこれ食べさせてっからね。ああ、はいはいはい。わかりました。キスチャレンジ。いい意味。いい意味みたいな。まあまいいか。はい。うん、せーの。ガリガリくん。はーい。何味でしょうえ、ソーダじゃないのソーダ味。イェーイ当てり。 うんうんもう美味しいよこれうんでもすんごいもう冷たい冷たいいやでも好成績だよだってうんね俺はもう全問正解してますからうんうん量が外れたら俺の勝ちですしはいはいじゃあ持ってこようと思いますお願いします終了さてさてよいしょなんでだよ <laughs> はい。最後持ってきたのは、まさにこちらです。また棒アイスっていうのスティック状のアイスだと思うんだよ。それもなんかシャクシャク言ってんね。うん。はい。あ味がする。 でもなんか、うんいろんな味が <laughs> なんかもういろいろ食べ過ぎてさいろんな味が混ざってる感じがするそうだそれと多分僕の口の味だと思う <laughs> 翔太の口の味分かったじゃあ正解よひょにょ ガリガリ君の梨味。おー、正解えー梨の味したもん。ね。うん。食べづらい。なんで縦なの <laughs> というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。イェーイ